Tjena! Gott nytt år på er! Vad händer? Hur mår ni? Jag hoppas att det är bra, att ni har haft skit, skit, skit! Det är inte så bra att säga skit så mycket. Men i alla fall, skitbra nyår, alltså jättebra nyår. Eh, och nyårsfirande och allting. Jag startade mitt år genom att åka till eh, vår ena stuga som vi har. Eh, som ligger i i Vingåker och sen så lite utanför Vingåker så har jag faktiskt köpt en stuga, eller mark rättare sagt. Och det är inte stugan som är viktig, den är typ jätteskruttiga grejer. Men själva marken är skitstor. Jag tror, min pappa sa det till mig, jag, jag tänkte inte så mycket på det när vi, när vi köpte, eller när jag köpte det, när jag var och skrev på det. Jag är inte så jättemycket för siffror och grejer. Men eh, det är cirka 8500 kvadratmeter. Jag tänkte mig att ni skulle kunna få se de här klippen som, som, som jag har, som eh, jag filmade på vår första stuga, det är vår familjs och sen så, egentligen så är det inte stuga, det är typ ett hus nu. Men i alla fall, och sen den andra stugan, eller min, eh, min mark, mitt mark, vad säger man? Min mark, eh, min stuga. Det känns konstigt att säga min mark för att jag tycker inte att folk borde äga marken. För det tillhör naturen och grejer. Men i alla fall, strunt samma. Jag har köpt den med massa pengar av två gamla gubbar. Så, eh, här kommer de här videos. Just nu så är vi i vår stuga i Vingåker. Eh, och eh, det här är toaletten som vi har här. Ja, jag kan visa er runt lite grann här. Kom, följ med. Det här är något rum. Det är inte klart än. Det ser kallt ut. Så det är helt tomt överallt så vi kan inte se så mycket ändå. Och så här ser det ut utifrån. Vi är eh, i min stuga nu. Bilen har fastnat. Det har tagit jättelång tid för oss att ta bort den. Den är fortfarande fast. Och eh, vi ska <laughs> försöka lösa det här problemet. Men så här ser vi en stuga ut i alla fall. Hittills, vi ska ju fixa det självklart. Men eh, vi ska först fixa det här problemet. One hour later. Äntligen har vi fått ut bilen. Så här ser det ut efter bilen nu. Kolla in det här. Jag är sjuk, men eh, jag är ändå här. Vi tränar. Vi har de här grabbarna vi har Pon som är tillbaka från typ graven. Och vi har Kasper som... Levande död. Leva, nej, död levande. Död levande. Vi har mycket. Yeah. Jag vet inte vad jag ska säga för jag är fett awkward. <laughs> vi har den här killen. Hey, man. Och vi har den här. Hans, han har skitstora triceps. <laughs> Vet jag. Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Jag ska visa vad jag gör. Alltså, du ska hänga med raka armar och sen bara lyfta upp droppen helt rakt. hype, alltså för hypad, jävla skit. Visst var det bra? Här har vi den här som rev sönder mitt hus. Nej, <laughs> nej det var inte jag. Ah, snorig. Vi börjar närma oss slutet på den här videon. Nyårslöfte i sociala medier är att jag ska försöka vara mer aktiv inom det. Och om vi tar Youtube som exempel så ska jag försöka lägga ut minst en video varje vecka. Jag ska också vara mer kreativ inom de olika fält som jag inte brukar oftast göra. Till exempel pysslande. Kolla in det här, jag har gjort eh, armband. Eh, tog en och en halv timme för mig att göra det här men det blev ascool. Superfin blev den. Eh, jag har också målat. <clears throat> Men eh, jag glömde tyvärr den bilden. Jag gjorde den för några dagar sedan. Ja, det var inget mer för den här veckan. Jag hoppas att ni gillar den här videon och eh, skriv gärna i kommentarerna om det är någonting som vi kan förbättra, om ni önskar se någonting eh, annorlunda eller några andra grejer, om ni har idéer som ni tänker att ah, det här borde passa Prädip. Så skriv ner det under kommentarsfältet så ska jag försöka göra mitt bästa. Likea min video, dela min video och sabba på den också om ni tycker att det här är en vettig kanal att göra. Så ses vi snart igen.